Magandang umaga uli sa lahat dito sa unang araw ng ating simbang gabi, Misa di Gallo. At uh, eh, na ramdaman ng mga obispo natin na itong araw na ito ay talagang masasabi ang dinudumog ng mga kabataan dahil nga dito, ito ay itinakda na National Youth Day. Ang uh, simbang gabi ay isang anomalya sa simbahan. Anomaly. Hindi hindi talaga uh, dapat gawin pero gina, ginawa. Kasi noong dumating ang mga Kastila, hindi pwedeng magmisa ng kagaya ngayon ng maraming misa sa isang araw. Isang misa lang. At uh, ang mga misa noon ay may naka-schedule talaga na sa umaga. Pag uh, ah, kung may araw na. Pero ang mga misyonero natin ay nakita na napakarami ng mga tao na hindi nakakapagsimba bilang paghahanda sa ating eh, pagsilang, sa pagsilang ng ating Panginoon dahil maraming trabaho, nagtatrabaho na sa bukid, maaga pa, hindi na. Kung hihintayin ang pagdating ng araw ay hindi na makakapagsimba. Kaya sabi ng mga Kastila, hindi natin gawin, gawin natin na ang misa ay sa umaga. Yung sabi nga, misa di galyo. Kung nung magsimula na ang mga ang mga uh, manok ay mag uh, sigawan ng mga manok. Yan ang, uh, dyan yata nagsimula. Misa di galyo. At uh, ito ay hinanda nila para i uh, hingi ng ng permiso sa Roma dahil ang Roma doon ang talagang may kapangyarihan na baguhin ang patakaran ng simbahan. At uh, sa Pilipinas, sabi niya, okay, sige, bibigyan kayo ng permiso na magmisa sa madaling araw sa Misa de Gallo pero ang isang kondisyon na sabi niya, pwedeng gawin ninyo ito, pero ang dapat talaga ipanalangin ng mga tao na magsisimba ay upang mapangalagaan ang pananampalataya na ating natanggap sa mga Kastila, sa mga misyonero. Yan ang talagang sinabi. Kaya ngayon, sasabihin ko ulit sa iyo na itong ating simbang gabi ay para talaga manalangin na mapangalagaan. Akala, siguro akala natin ngayon, ano ba yan, mapangalagaan? Pero kung hindi tayo mag-iingat, itong panam, pananampalataya ay dahan-dahan na na nanghihina kung nawawala na ng kahulugan kung hindi natin pangalagaan. Pero punta tayo sa pangangalaga. Ang pangangalaga naman ay eh, to preserve kung ikaw ay may pagkain, gusto mo ma-preserve yan ng matagal na panahon, eh, lagyan mo ng preservative. Pangalagaan yan. Hindi masisira pero hindi ganyan ang preservative. Lalagyan natin ng preservative itong ating pananampalataya. Ibig sabihin, kung ano tayo noon, yun lang talaga. Ako ay katoliko sirado. Kung ano ang natutunan ko noon, iyan lang. Magpe-preserve ka rin yan, pero hindi ganyan ang pagtingin sa pananampalataya. Hindi ganyan ang pag-preserve ng pananampalataya o pangangalaga ay ito ay palakasin at uh, kagaya ng eh, isang tanim na lumago, lumaki, at maging makahulugan. Kasi kung gagawa tayo ng mga bagay na hindi na makahulugan, aba ang unang aalis at at uh, tatakbo dyan ay ang mga kabataan dahil ah, hindi na makahulugan itong ginagawa. Ayan ang nangyayari sa ibang bansa na hindi na nagiging makahulugan. Dahil siguro hindi na iintindihan. Pero sa tayo ngayon di sa Pilipinas, nagpapasalamat ako dahil gusto pa talaga nating umunlad itong ating panampalataya. Hindi lang to preserve. Kung i-preserve natin yan, ang matatanda na lang ang matitira rito sa atin. Matatanda na lang kung anong ginawa nila noon, ang ipinasa sa kanila, yun ang gagawin at gagawin. Hanggang ang dahan-dahan, ang mga kabataan ay aalis na. Itong pangangalaga sa ating panampalataya ay sinusundan din ng buong, buong simbahan. Dahil, ang sabi, oh, okay, mayroon kayong pananampalataya, pero gumawa tayo ng mga paraan para itong pananampalataya maging makahulugan. Bibigyan ko kayo ng isang sample At uh, hindi ko naman ibig na may ma, magsumama ang loob sa akin dito, example ko. Pero, ang natutunan natin sa simba, pagsimba ay maganda. Nagtitipon tayo at may kumakanta, may choir. Itong choir ay maganda naman ang nasa loob nila. Gusto nilang mamuno dito sa ating misa, kakanta sila. Pero yung pagkanta na Parang sila lang ang kakanta. Kayo, mga tao, manood na lang kayo, makinig kayo, mag, magdasal kayo, pero yung kanta, sa kanila yon. Ngayon, hindi ang gustong gawin para umunlad tayo ay bawiin natin itong pagkanta na maging kanta ng buong bayan. Lahat magkakanta. Lahat makaramdam na siya ay nagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta. Lahat. Hindi sa choir. Ang choir ay talagang kwan lang, mamumuno sila. Pero hindi sila ang gagawa. Hindi sila ang magpe-perform. Kaya kung makita nyo, parang nawala rito ang, ang tirahan, ang, ang, ang kung nasaan ang choir. Nandiyan din ang choir. Pero sana makita nila na itong gagawin natin ay pagpapaunlad sa ating panampalataya upang mabawi ng buong bayan ng sumasamba na ito ay sa kanila. Hindi pwedeng ma, ma kidnap ito ng isang grupo lang tapos kayo ay makinig lang. Hindi, lahat tayo kakanta. Marami pa ng itong mga huling araw, nadidinig na siguro ninyo itong mga sinasabing sinodality. Marami. Ito ay isang paraan, way of life ng simbahan na dapat matutunan ng lahat. Kaya lang, nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa natin talaga nakikita ano ba ang ibig sabihin ng sinodality. Bibigyan ko naman kayo ng halimbawa para mabigyan din tayo. Ano ba ito? Ito ay ganun din pangangalaga, pagpaunlad ng ating panampalataya at gawing makahulugan na nakakapag-evangelize sa atin ito. Halimbawa, kung kayo ay pupunta ito sa misa at makikinig lang kayo, manonood, ang tatanong, ano ba na-evangelize ka ba? Na hawakan ba ang iyong kaluluwa ng salita ng Diyos, ng iyong ginawa na pagsamba, o nagamit, ginawi, ginawa mo na lang routine. Paglinggo, okay, nandyan ako, basta ako ay hindi nagkasala. Ah, hindi yan. Dapat sa pagmimisa ay maramdaman mo na ikaw ay talaga nakikiisa sa pag-alay ng buhay ng ating Panginoon. Ikaw rin ay nag-aalay ikaw rin ay nagsasakripisyo sa sandaling ito na ikaw ay kaharap ng Diyos, hindi ka nanonood. Hindi ka isang spectator. Ikaw ay bahagi. Now, iyan ay kailangan lumago tayo diyan. Tayo ay lumakas at maging makahulugan. Isa pa sa ginagawa natin pag Christmas, tayo ay tumutulong marami sa mga simbahan natin na makikita mo ang una, mga volunteers. Hindi naman sila binabayaran pero gusto nila na magtipon-tipon at makatulong lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Ito sa ating parokya, ginagawa natin yan. Isang asosasyon na maganda ang sama ang pagsasa ang samahan ay nagsasabi, okay, tayo ay Christmas, ito ay gift-giving. Marami ang gift-giving na ginagawa ng mga Katoliko. At napakaganda dahil yan ay nagmumula talaga sa yung pananampalataya na hindi lang eh, hindi lang nakikita ang Diyos, di ang kapwa na nangangailangan. Pero nakita na ito ay may kulang kailangan pa, bigyan pa ng kahulugan. Halimbawa, mga asosasyon, sabi, sabi, ito ang sabi ni Pope ah, Francis. Ang mga asosasyon ay, nandito ako, kayo ay nandyan, o sige, bibigyan ko kayo ng kaanuman ang kailangan ninyo. Pagkatapos ng Christmas, goodbye na tayo, ha? Goodbye na, magkanya-kanya na tayo. At uh, ta, patuloy sa ating buhay. Hindi naman pa... Pero iyan ang paraan ng pagtutulong na hindi nararamdaman o napapakinggan ang sigaw na hindi naman ma, hindi man talaga yan ma, ma, maririnig. Ang sigaw ng naghihirap na na katoliko, na kristyano sa harap ng mga pagsubok na nandyan sa ating lipunan. Nandyan na yung mga problema sa pamilya na hindi nagkakaisa. Nandyan ang problema ng kahirapan. Nandyan ang problema ng pag uh, pagdahan-dahan na pag-alis ng mga kabataan sa sa kanilang mga magulang, hindi na maniwala. O dahan-dahan na pagpasok ng mga mga ah, halimbawa kung ang isang batang kabataan ngayon ay naka laging nakaharap ang cellphone at hindi na siya maka isip ng ibang bagay na maaaring pa, pa maging makahulugan sa kanyang buhay, nandiyan na lang nakaharap, at marami na ang na, na, nai-stress dyan ng mga kabataan. Marami pa yan. At uh, ang sinasabi ko sa mga aming mga asosasyon, sige tumulong tayo pero pakinggan natin ito. Makipag-usap tayo. Alamin kung ano ba makipag-ugnayan maging makahulugan itong ating itong ang ginagawa na pagtulong kasi ang nalaman natin, ah, kami na nasa simbahan, tutulong kami, dadalhin namin ang ang salita ng Diyos sa inyo, i-evangelize kayo, tutuloy ako kayo, hindi totoo yan. Sabi ng simbahan, ng Santo Papa, ang mga mahirap, kung ikaw ay makipag-ugnayan talaga ng tunay sa kanila, sila ang mag-i-evangelize sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw ay kasama ng asosasyon, ah, maganda, pwede kami ulong. Tama din yan, pero parang hindi mo pinapansin na ikaw pala ay nangangailangan din ng evangelization. Kailangan mo ng evangelization. Sino mag-evangelize? Ang mga mahirap. Kung mapakinggan mo ang kanilang sigaw na hindi naman talaga sinisigaw kung hindi dapat pakiramdaman, kung iyan ay madinig mo, iyan ang, sabi ng Santo Papa, ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi yung kalooban mo na gusto mong dalhin doon. Yan ang kalooban mo. Pero pag nadinig mo ang sigaw ng mga tao na hindi naman talagang walang lakas ng loob na iparamdam ito. Pero nadidinig natin, iyan ang kalooban ng Diyos. Pakinggan mong mabuti, iyan ang kalooban ng Diyos. Ito ang bahagi lang ng sinodality ng simbahan. Ito, ito ngayon ang, ang tinatahak na daan ng simbahan upang maging makahulugan itong ating buhay ng pananampalataya. Hindi lang pag-preserve, hindi lang pangangalaga na ginagamitan ng preservative, kung hindi isang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagbubunga sa tunay din na pakikipag-ugnayan sa kapwa, lalo na sa mga naghihirap.